Hey guys, welcome to an academy and welcome to this YouTube session on how to fill the BLAT application form and things to know before filling up the BLAT application form. As you know, I've already made a video on the step by step guide to fill the BLAT application form और इस वीडियो में हम वो चीज़ें जानेंगे जो चीज़ें हमको इंश्योर करनी है before filling up the blat application form तो ये दोनों वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है before you actually go and fill you BLAT application form क्योंकि ब्लैट के एप्लीकेशन फॉर्म में मार्जिन और वेरर बिल्कुल नहीं होता है anything any mistake that we commit it can be extremely detrimental to our cause ठीक है तो हमको बड़े आराम से इन वीडियोज़ को देखना है इनमें बताई गई इन्फॉर्मेशन को समझना है और उसके बाद ही ब्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ठीक है उसके बाद भी कोई डाउट हो तो please ask us in the comment box and we will try to reply to each and every one of you चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की मेरा नाम है दिव्य कुमार गर्ग मैं अन अकेडमी पे आपका क्लैट एडुकेटर हूँ I got an all India rank of sixteen CLAT all India rank of seventeen in AILET I graduated from National Law School Bangalore been mentoring CLAT experience for the last four year and I try to make the CLAT preparation simple and sensible ठीक है उसके अलावा अन अकेडमी कुछ फीचर्स है जैसे you can raise hand and talk to your live educator then you also get to learn from your best educator एन एल एलम अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं नेशनल मॉक टेस्ट होते हैं एडवांस लो batch where I'll be teaching logical reasoning to all of those uh, who have taken a drop for this year because your preparation strategy should be completely different from someone who is who is preparing or is in 12th uh, right now so i'll be taking logical reasoning several other top educators of the unacademy platform will be taking several classes in this batch then there is a batch for class 23 aspirant and if you want to take if you wish to obtain the plus subscription of an academy and if you do not want to pay this full price then you definitely use this code Divakumar to get an additional 10% off. Then there is a feature of live quiz feature for the students on the Academy special platform that is completely free. Then there are ULED which is an Academy law aptitude test completely free weekly D20 test and there is a mega test series on static GK which will also happen today by the way at 5 pm. Okay, so if you are interested in static GK, do come to the Academy platform, give this test for free. उसके अलावा अन अकेडमी क्लैट का चैनल जिस पे आप ये वीडियो को देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करना लाइक करना इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ जो ब्लैक का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना चलिए तो अपन चलते हैं ब्लैड के एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस पे हमने step by step guide already समझ लिया तो पहली चीज़ जो हमको फैकल्टी ऑफ लॉ में अगर हमको बी में एडमिशन लेना है तो पहली चीज़ हमको समझनी चाहिए what is the programme that we are applying for we are going to apply for B L L B honour जिसका ड्यूरेशन होगा फाइव ईयर्स का there will be ten semesters है ना इसका कोर्स कोड नंबर होगा one thirty seven this course code number will be handy when you are filling up your application form तो एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भी भर रहे हो ना तो प्लीज़ इंश्योर करना कि आप वन थर्टी सेवन वाले कोड का ही B L L B honours भर रहे हो है ना ये क्योंकि फिर उसके बाद आप बदल नहीं सकते ऐसा नहीं होगा कि फिर आपने एप्लीकेशन भर दिया एग्ज़ाम दे दी एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आ गई और आपको फिर कोई और कोर्स मिल जाएगा तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोर्स कोड क्या होने वाला है वन थर्टी सेवन होने वाला है एलिजिबिलिटी क्या है इस पूरे कोर्स की तो इधर you should have completed your ten plus two eleven plus one है ना कई सारे लोगों के कई सारे स्टेट्स में इलेवन प्लस वन बहुत कम जगह होता है लेकिन हो सकता है लेकिन मोस्टली आप सब लोगों ने टेन प्लस टू करा होगा आपका टेन प्लस टू हो जाना चाहिए वैसे भी भारत सरकार ने इस बार सबका टेन प्लस टू करा दिया है है ना चलो तो एप्लीकेंट हुए obtain ten plus two five year B L L B honours के लिए उनको चाहिए मिनिमम मार्क्स क्या होने वाले हैं आपको फिफ्टी परसेंट आए होना चाहिए if you are someone from the general category अगर आप किसी और कैटेगरी में हो तो forty five percent case of O B C and forty percent in the case of S Cs and S Ts I am sure इतने मार्क्स आपको आएंगे होगी डेफिनेटली लेकिन प्लीज़ इंश्योर करना इतने मार्क्स हो तभी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना वरना एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे एप्लीकेशन भरा भी जाएगा एग्ज़ाम दे भी दोगे रैंक आ भी जाएगी तो भी एडमिशन नहीं मिलने वाला in the off chance that you do not have this many marks in your twelfth और प्लस टू ठीक है नंबर ऑफ सीट्स कितनी होने वाली है for both male and female there is minimum thirty seven and maximum seventy four अब कई सारे लोग ये पूछते हैं कि यार ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्या पंगा है है ना तो मिनिमम और मैक्सिमम का ये पंगा है कि अगर इससे कम एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे थर्टी सेवन से कम थर्टी सेवन से कम लोग एप्लीकेशन फॉर्म देना चाहेंगे या एडमिशन लेना चाहेंगे तो there will be no such course for this year ठीक है बट ऐसा बी एच यू के साथ कभी नहीं होता there are always more people applying for the course than there are seats है ना तो मैक्सिमम इनटेक कितना होने वाला है सेवेंटी फोर आपका इंटेक होने वाला है तो the competition is going to be tough but please understand that a lot of your competitors have already जो आपके टॉपर्स थे उन्होंने ऑलरेडी क्लैक में अच्छा स्कोर करके क्लैक के कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया आई e में अच्छा स्कोर कर लिया एस e में अच्छा स्कोर कर लिया and they are also preparing for M S C T तो ऑल दो सीट्स कम है कॉम्पिटिशन भी कम होने वाला है है ना तो बैलेंस आउट हो जाता है कम सीट ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है कम कंपटीशन कम कंपटीशन ज़्यादा कंपटीशन बैलेंस आउट हो गया है तो प्लीज़ डरने की बात नहीं है ब्लैड के लिए आराम से तैयारी करो you can get it okay course भी कितनी होने वाली है sixty thousand rupees per annum very very affordable for those of you who may face financial situations वहाँ पे आपके लिए हो सकता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाना पॉसिबल नहीं हो then B H U is definitely a very good option ठीक है तो कोर्स फी भी बहुत कम है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ एंटायर आपका पूरा कोर्स थ्री लाख रुपीज़ में हो जाएगा कुछ कुछ एन एल यूज़ की ओवरऑल एक साल की फ़ीस पड़ती है इतनी है ना in fact for N L S I U it is somewhere around two point eight for the first year तो ये कोर्स भी आपकी काफ़ी कम है ये आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा बी एच यू में चलो अब हम समझते हैं कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए और क्या क्या हमको इंश्योर करना है ठीक है तो instruction for filling online application form क्या क्या है देखो ऑनलाइन ही होगा ये एप्लीकेशन प्लीज़ ये मत सोचना कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करा लोगे उसको भर दोगे और उसको पोस्ट पे भेज दोगे वैसे नहीं होगा और एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक बार फिल कर सकते हो दो बार नहीं कर सकते हो ठीक है अगर दो बार एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो इसलिए इंश्योर करना पहली बार में और वो वीडियो में मैंने आपको इसलिए बहुत बार स्ट्रेस करा है पहली बार में सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए है ना अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए when you are filling up the application form एक अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो ऑब्वियसली वरना कैसे भरोगे पर्टिकुलर्स होने चाहिए एक वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ में कौन कौन क्या क्या हो सकता है आधार नंबर हो सकता है इलेक्शन कार्ड हो सकता है आपका passport number ration card bank account number PAN number है ना ये सब बहुत कॉमन है Aadhaar number I am sure सबके पास होगा आधार नंबर नहीं होगा तो बैंक अकाउंट नंबर तो होगा ही है ना तो इसमें आपके कोई खास डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे नहीं करने you must have this in your wallet उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए क्लास टेन के board certificate and this is going to be extremely important आप में से कई सारे लोगों के पास क्लास ट्वेल्व की मार्कशीट अभी तक नहीं आई होगी विच इज़ कम्प्लीटली फाइन लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए क्लास टेंथ की मार्कशीट में जो थी वही होनी चाहिए उसके अलावा आपके पास अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है जैसे if you are from E W S category O B C S C S T then please आप वो भी आराम से है ना अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट पास में रखिएगा it will be required while you are filling up the form if you want to take the benefit of affirmative action ठीक है उसके बाद स्कैन क्लियर पासपोर्ट फोटोग्राफ होगा ठीक है स्कैन क्लियर पासपोर्ट फोटोग्राफ में आपको देखो ये एक तो इसकी साइज को इंश्योर करना कि दस के बी से दो सौ के बी के बीच में हो कई बार आप में से कई लोग क्या करते हो कि फ़ोन से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचते हो अब फ़ोन से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचने में प्रॉब्लम क्या होती है कि गोज ऑन टिल एम है ना तीन एम बी चार एम बी एक एम बी का फ़ोटो होता है प्लीज़ उसको इंटरनेट पर कन्वर्ट कर लेना ठीक है दस के बी से दो सौ के बी का ही होना चाहिए और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपकी 80 परसेंट फेस जो होनी चाहिए वो विदाउट फेस मास्क होनी चाहिए तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अभी पेंडेमिक के दौरान खिंचाया हो हो ये भी सकता है कि आपका वो फेस मास्क में हो तो वो नहीं चलेगा है ना एटी परसेंट फेस आपका प्रॉपर विजिबल होना चाहिए आप उसको नापोगे कैसे इसलिए आई सजेस्ट कि पूरा फेस ही आपका विजिबल हो बिना फेस मास्क का फ़ोटो हो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसके बाद आपका एक क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए सिग्नेचर को जनरली बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम ये इंश्योर करें कि हमारा सिग्नेचर एक प्लेन वाइट पेपर पे हो है ना अगेन इसकी साइज क्या होनी चाहिए four K B two thirty K B उसके बाद हमको four cities of our choice बननी है है ना जनरली सारी मेजर सिटीज़ में फ्लैट होने वाला है तो आप अपने आसपास के घर के आसपास की फोर मेजर सिटीज़ को चूज़ कर लेना generally you will get your first preference है ना फर्स्ट प्रेफरेंस सबको मिल जाता है लगभग लेकिन कुछ केसेस में आपको सेकंड थर्ड प्रेफरेंस तक भी जाना पड़ता है तो first preference should be your own city second and third में please choose a city that is nearer to you अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपकी क्लैट का आपका ब्लैट का एग्ज़ाम वहाँ पे हो रहा है तो आप जा सकते हो वहाँ पे ठीक है बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए पेमेंट ऑफ फी के लिए एक वैलिड आईडी होनी चाहिए है ना हाँ आपकी बहुत सारी आईडी बनाई थी ना आपने इंस्टाग्राम पे जब एंजल प्रिया के अकाउंट बनाते थे तो प्लीज़ वो वाली सारी आईडी मत चलाना है ना एक जो प्रॉपर आपकी ईमेल आईडी है जो चालू है जिसमें फॉरवर्ड पासवर्ड नहीं करना पड़ेगा जिसके सिक्योरिटी क्वेश्चन तुम नहीं भूले हो वो वाला ईमेल आईडी होना चाहिए है ना प्लीज़ एक बार लॉगिन करके देख लेना प्रोवाइड करने से पहले एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए खुद का मोबाइल नंबर दे देना है ना उसके बाद क्या होना चाहिए आपको पहले प्लीज़ इंश्योर कर लेना कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अच्छे से फुलफिल कर रहे हो एंड अगेन उन्होंने भी हाईलाइट करा इस पॉइंट को कि the candidate should exercise utmost question while filling up the details in the application form क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो चेंज कर सके ठीक है यस उसके बाद स्टेप क्या होने वाली है तो देखो स्टेप तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड वाले वीडियो में बता दिए एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ देखो रजिस्टर होगा फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके आप क्या करोगे स्कैन कॉपीज भेजोगे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म में किस प्रोग्राम के लिए कर रहे हो कौन सा सेंटर भर रहे हो वो सब इंश्योर करना पड़ेगा उसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर ये अपलोड करने पड़ेंगे और फिर फीस देनी पड़ेगी this are the four simple process ठीक है यस बहुत सिंपल प्रोसेस है आराम से आप लोग कर लोगे इसके अलावा अपने को क्या ध्यान रखना है देखो कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि अगर आपने स्टेप वन कंप्लीट कर लिए है ना और step two application form step three signature photo upload और step four that is fee payment नहीं करा है तो आपका application form is as good as not having filled तो प्लीज़ ये अच्छे से करना एक बार अगर फीस दे दी है बाद में आपका कहीं और किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है बी की नहीं देनी है एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है है ना एग्ज़ाम नहीं देना पॉसिबल है फ़ी का रिफंड नहीं आएगा ठीक है सब कुछ ऑनलाइन है ना पेंडेमिक का दौरान है दुनिया आगे बढ़ रही है डिजिटल इंडिया बन रहा है तो सब कुछ अभी ऑनलाइन है है ना और एन की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करना है तो check the latest update check mails emails emails आप लोग चेक कर लेना अपडेट्स हम लोग चेक कर लेंगे कुछ भी मटेरियल अपडेट्स होता है तो we will keep informing you on our YouTube channel at Unacademy ठीक है लेकिन अगर आपको पर्सनली कुछ ईमेल आता है आपका फ़ोटो सही नहीं लगा उनको सिग्नेचर में गड़बड़ है कोई एप्लीकेशन फॉर्म की दिक्कत है तो वो वो आपको पर्सनली ईमेल पे बताएंगे तो प्लीज़ अपने ईमेल को भी हर दो तीन दिन दो तीन दिन में आप चेक करते रहना है ना एटलीस्ट या फिर जी की नोटिफिकेशन ऑन कर देना व्हाट्सएप की तो ऑन है इंस्टाग्राम की ऑन है जी की भी ऑन हो जाएगी तो कोई खास डिस्ट्रेक्शन नहीं हो जाएगा ठीक है okay N T can make use of the data generated for research and analysis okay थोड़ा प्राइवेसी का उल्लंघन लेकिन ठीक है सहन कर सह लेंगे थोड़ा सा all the candidate who submitted the online submitted and paid the examination fee till the last date will be allowed to appear in the B H U E T बढ़िया है है ना इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा ऐसा नहीं है कि हमने फालतू में कुछ और भर दिया है जो सही नहीं है वेरीफाई सब कुछ होगा है ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट को भी वेरीफिकेशन होगा कंसर्न इंस्टीट्यूशन के द्वारा है ना और अगर कोई रॉन्ग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप भरते हो तो उसके लिए एन e की जिम्मेदारी नहीं होगी चॉइस ऑफ सिटीज़ भी आपको भरनी होगी इस पर भी ध्यान रखना है ना क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इट विल बी आपको अपना नाम मम्मी का नाम पापा का नाम है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपको है ना देखो ये सब नाम आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मतलब बोर्ड एग्जाम जो हुई थी आपके टेंथ में उसमें ये सारे नाम मेंशन होने चाहिए वैसे की वैसे स्पेलिंग भरना है ठीक है स्पेलिंग अलग मत भरना ओके या उसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट है क्या देखो ये फोटोग्राफ <clears throat> के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है कि photograph should not be with cap और गोगल है ना बहुत बड़े चश्मे में मोटे चश्मे में या कैप में नहीं होना चाहिए स्पेक्टिकल्स में है तो चल जाता है है ना फिर भी कोशिश करो यार बिना किसी चीज़ के आ, आ, फेस पे बिना मास्क स्पेक्टिकल गोगल कैप की फ़ोटो खिंचाओ है ना अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपके कान दिखने चाहिए ठीक है यस <clears throat> और polaroid computer generated photos acceptable नहीं होंगे है ना तो फोटोग्राफ जिसके क्लियर नहीं है वो रिजेक्ट हो जाएगा है ना या और अपलोडेड फोटोग्राफ फेब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं यार कि अपनी कोई फ़ोटो निकाल ली और उसको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में क्रॉप कर दिया एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींच लो उससे अच्छा या खिंचवा के आ जाओ है ना काम आते हैं और द फोटोग्राफ डिड नॉट भी अच्छे से फिर भी आप क्या करना जो भी पासपोर्ट साइज़ आप फोटोग्राफ खिंचवा रहे हो ना तो six to eight passport size photograph white background में रख लेना अपने पास ठीक है और स्कैन इमेजेस के लिए उन्होंने क्या बोला है कि ten to two hundred K B की होनी चाहिए कैंडिडेट की सिग्नेचर की file four K B two thirty K B की होनी चाहिए है ना और candidate should put his full signature on white paper as I said already और ब्लू ब्लैक इंक पेन का होना चाहिए है ना रेड रेड से सिग्नेचर मत करना उसके बाद आपको जो भी एग्जाम फी पेमेंट करोगे तो net banking debit card credit card UPI wallet किसी से भी पे हो जाएगी तो there are all option available आराम से आपकी पेमेंट हो जाएगी ऑनलाइन फी का उसके बाद क्या पॉइंट नोट करने हैं आपका एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए पिन कोड सही होना चाहिए है ना ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर सही होना चाहिए कुछ भी करस्पॉन्डेंट होगा तो इन तीनों चीज़ों पे होगा तो ये गलत हो गया तो आपको उनके इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे एक बार एप्लीकेशन फॉर्म हो गया फिल हो गया तो विड्रॉ नहीं हो सकता है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसने फुलफिल नहीं करा उनका रिजेक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी तो रिजेक्ट हो जाएगा है ना अब आपको इसके अलावा क्या क्या इंश्योर करना है देखो लास्ट में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड वाले वीडियो में बताया हुआ है कि एक फाइनल कॉन्फर्मेशन पेज आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का उसकी कम से कम इन्होंने बोला है चार प्रिंट आउट लगवा लो ठीक है तो लगवा नहीं लो मतलब निकलवा लो और रख लो है ना एक मम्मी को दे दो एक पापा को दे दो एक घर में सेफ जगह रख दो एक खुद के बैग में डाल दो आपने जो भी फ़ी पेड करिए तो एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का एक डायलॉग बॉक्स आता है है ना आपकी वेबसाइट पे प्लीज़ उसको भी प्रिंट करा लेना किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है कंट्रोल पी का कमांड दे दो वहीं पे वो प्रिंट हो जाता है है ना फोटोग्राफ जो आपने अपलोड करा है वो आपको रखना भी है आगे चल करके आपको एडमिशन के दौरान काम आएंगे तो six to eight passport size photograph अभी से प्रिंट करा लेना है ना और जो आपका फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसका नाम और आपके एडमिट कार्ड का नाम मैच होना चाहिए अगर नाम चेंज हो जाता है है ना जो कि आई एम श्योर आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है लेकिन अगर मैरिज के कारण या डाइवोर्स के कारण नाम चेंज हो जाता है तो प्लीज़ आराम से अपना ये जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे उनको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा है ना चलो <clears throat> ओके आपका आधार नंबर होना मैंडेटरी नहीं है passport number ration card number bank account number कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है वो आप आराम से भर सकते हो ठीक है तो this was all about the video I hope आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो आई रिपीट अगेन मैंने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड वाला वीडियो भी बनाया है एक ये वाला वीडियो बनाया है दोनों वीडियोस को देखो उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ भी डाउट हो feel free to ask me connect with me online academy है ना नीचे सारी लिंक्स हम्म। दी हुई है बहुत सारी कोर्सेज भी चालू हैं अकेडमी पे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्त जो ये ब्लैड का एग्ज़ाम दे रहे हैं ब्लैड का एग्ज़ाम फिल करने वाले उनको भी इस वीडियो के बारे में बता देना शेयर कर देना thank you guys thank you so much that's क्लैटेड